тебя на кормленные педом я я я Ты ночью грядущих словами руки Мандаты свои дали Пунами рачимы не знаем образа Пасы у меня чинными девками Воспевалась виды за время Пунами лошадиным телом Пила шуме эти время Не давала просила Точно доверить Под этим курсом не красиво Тем, кто не увидит Если больно, тебе покрасиво Закручивалась уже Ты так как не текучий Дали что хотим, дали что хотим И скорее я не сколько в этом мире not a flash in the gun, like a bullet.

Так вроде ты перебой падай Проведу с тобой ночь Я пленник Кассандры Thank you. I quiero, yo te juro que te voy a matar Me vas a ver, yo no